Vin unha árbore no canto dunha lúa preñada de soños. Todo tobogán, todo territorio inexplorado. Para fundir os ollos e esquecer. Irse da man dun fío que fía a araña dos longos suspiros. Atecer os silencios da noite. Unha árbore. E tiña cereizas e follas pendulas. E dedos de caricia forzas a esparexarse chelo espacio do universo. Cheiño de estrelas, olliños calados, que coas nubes xogaban ao escondite. Unha árbore no canto dunha lúa preñada de soños. E indo, pasando, vindo. Pousalo índice no amigo dunha orquídea celeste. E, o mellor, facerlle o chegar.